n'ebijanjaalo mm. kubanga eh, bweoyagala ebirungi genda weegulire era mugende nti musiru nange mugattyako nti musiru ayogedde musiru gwe baŋŋambye nti bamuyita kasuku mm. amugende nti oli musiru chairman eh. kubanga siyavuwadde mm. conditions zezintutte embeera yekututa eh, kibula nembwa yenyini nga mwayavuwadde egaana akawunga kemugireetedde zemusooka okugjawo kapa eddukira ku muliraano nolwekyo argument eyo yabusiru egamba ti people kano kawunga ka gavument which must maintain a high degree of quality mm, era kyova olaba botubutwala mu national bureau of standards babukebere because government cannot feed its people era tudde netubuuza nti abatukulira akawunga akafuna ebijanjala ebifu budget eri equivalent nebyo kale oyo muvuka bangeye kasoku mbadde simulabangako Mhm. naye naleseko kiri firipino kakati tembagamba mm. nti gurupu eyo yawamba gavumenti tukiita sabutafugiwekiri babadde bagiwambye naye abakuba okukamala kati tayinza babalekera muntu mulala mm. museveni mm. yasooka naprotekatinga gavumenti yemulimu omu atawanye eggwanga abala bonna basirika kati oyo omwala kiramusanyawo eh. tamumanyi enaku eh, ezo yabonako ekkomera emirundi ebiri era yakkakkana because they don't know nti museveni must dismantle them before he handis over power mm. ekyo kibalimu okutegeera baga nzimba tabula nzimba kolaki museveni lises mirundi ese programs mm. unless we, we solve the mirundi issue naye twagadde omutta alemye twagadde okukolaki kakati omanyi nti waliwo gurupu ate etali yabano eyagala okunsiika akawuka akawuka kati covid 9 yes <laughs> okimanyi nti program bazigala radio zino zigalawo emyezi ebiri kubanga gwe nawe bakwata nebakuteeka mwaisolationbamodalatas bonna babateeka mwaisolation hmm. wano benziya bonna basangibwawo two monthsbonna babatwalaw ne kadaga naye bagambye nti kabafune mu palamenti omuntu omu hmm. bamuwe miliyoni bisatu akakwateko akaleeti palamenti aggalewo kakati nze mbagamba nti ekyo museveni is shaking up his government for retirement ensi erina okuyuguuma era mbawandikidde akatabo kange akapya ti mu seven threatening reforms why kadaga is targeted okubalaga bino bbo eh, tebakimanyi nti ekiduduma kivudde wa museveni musisi yasula ebizimbe nabagamba nti ebizimbe ebyo bazimba ekiro n'emisana biriko kaasi y'enzige biriko kaasi ya coronavirus mu kibuga bitutumuka bijja gwa biggweewo bijja kutta abantu kubanga bababbi baga nti tuzikozesese mangu mm. tebagoberera nabaga nti waliwo ekizimbe kya hamu ekigwa mwemwali mukiwuliddeko mm. hamu is always thereemwali muwuliddeko ekizimbe kya sudiri wekigudde mm. ayina bingi mukibuga naye mwali buliddeko ekizimbe kya sudiri nga kigudde first of all afuna bayinginiya abatuufu mumwali luddeyo ekizimbe kya loka ekigudde naye ono ayagala ne bamuteeramu obutayimbwa obutono emitayimbwa gya uganda giva mu scrap mm. Mm. scrapo ino giteekamu kemika egigumya ekizimbe bakizimbira ku foundation foundation yeyina okuba engumu ennyo oyongereko ki eki si nyumba ey'obwavu abantu bangi nyo bazimba amayumba gaabwe tebateekako ogalagi bamenya bumenya kwongerako ogalagi kati ebizimbe ebyo bifu neolaba bwe biddukaaa ah, ah. anti ekikomera kyekisookawo ennyumba buli olaba ekikomera means ofunye obugagga bwoyagala to protect eh, kakati bweofuna sente noga nti kankokere ku nyumba yange mm. egwa kuba foundation tewagikolanga omanyi nti olifuna sente kakati bebyo ebizimba ebigwa byonna bijja batta wy bananyini byo babirambula kiro mm. birina finishing nungi nnyo naye foundation nfu kuba ababbi bano <coughs> ate ebyo tebabitegeera ne bano bebali kuluutinga kati ababbi tebagula mu supermarket ababi tebagula wano seminti owaabe bamujja china mm. ebintu byonna babijja china why abantu bajja baditekiting era oyo omuvubuka abuuziza ti lwaki gundi ne gundi abagaga enyumba tibaleetangayo sente bwe bazeeta mujjako akasa nti balina ensonga kitebaleeta abagaga ababbye enyo tebaleeta eh, kakati nkubaolya negamba nti mwe abatategeera musisaaduduma nti olusozi kati luwandula muliro naye lwasoose kulagamu kamuddugavu kati museveni is making threatening reforms abantu zebatategeera ekiduduma okuva mu state house yekidudumiza paliament nekidudumia mukatabo kange omumbagamba mm. nti abantu babulijjo bakimanyi bulungi bategeera ebintu bino mwebenjagala okusomesa political science oba oli wanasal oba oli wakyotokemu university ne baprofesa tebabimanyi nti president museveni sofa aigigi yagenda kubanga yesu anti jo babakwatira mu bubbi babakwatira muki mm, even he anti himself decided to surrender agenda ddeye uwe mu hoteri ye tebamafiya bamulemeseza naye ate nga kakka ne bwanagenda ne baleeta omulala the president must change his method of work why mu america president wa america trump oba an american president must meet the director of sa a every day yes okumubuulira ebibadde muzina ebigenda okubeera wenkya era babeeramu bombi n'obote bwe yakolanga obote wanu twalina ekituyita special branch the direct of special branch had to meet the president every day bungereza eriyo kyebayita m 16 komanda wa m16 tamanyiddwa except the british prime minister yekka yajja n'amufiidinga yamutegeera kakati gwe nebonobera lwaki esa ekola gwe nebonobera ne ba intelligence and efficient intelligence spy nga takulaba reports azisa mu pps nga yep. ne pps naye ayina network yali part of the mafia gang museveni rusaka yiso bosses from one to the other ajabamalawo unless changes his method of work nafuna directdirector wa, wa, wa iso mm. musibwera babiri mweka e eh, hey. kakati director wa iso akubulire nti mukodomi wakuyekera you think he can do it mm. ngakiwandikamureport nga tekisoboka coordinator of intelligence mm. naba nga ate tafuka ba iso nabaani gwe mulimu ogutaddeawo naye afune ekyalya luli intelligence ya museveni ebadde ekola nga ayina goodwiru y'abantu kati ababbi bainfiltratinze everywhere kakati oyo nkugamba nti aigigi yagenda nagamba uh -huh. pps yagenda eh, kiduduma kivaawayavaawo ngaavaawo ku bulungiyes kiduduma kivaawa mu statehouse ne mbagamba the inspector general police kayikula yavaawo kiduduma kiva mu statehouse e eh, nenkugamba nti chief justice alitayalinga kituduma uduma kuba katulebe talina ligase gyalese anti alitayalingamandotole eh. kati talina ligase gyalese basooka ne bamuba omuggo ogusooka principal judge yavaawo principal judge yali abulakamairinga president namugavaawusigwe gwe bazaalaweka kituduma kiva mu state house nenkugamba mulala kyagenze nenkugamba nti egundi e, e new principal judge mm. wamuyina a new uganda revenue authority nebamujjawo mm. ekiduduma kiri mu state house kubanga wotegeera nti omuntu webataddewo si waabwe have you heard have you read, read in any newspapers the first hundred days of this man ngaakola bwe bamukolanga si waabwe nabaga nti oyo omuvubuka mumanyi bulungi baali bamuse n'okumutta ng'ali mwantisimagolingi gundi mm. omuvubuka oyo namulabako mu bwikya ng'ateme enyama mm. omugwako frustration ziyenafuna chance nagenda asoma si bwabwe ekiduduma kivaawa mustatus nembagambanembagamba nti sikando yabaguddeko ku lulo erefiationaitypresident yabagamba bakwate tebakwatangayo nomu batula mu meeting bagambye bamafe if we allow werice and tuli agenda tugo mm. weare faced with the two problems when they are taken to, before the anti-corruption court, these people are going to be cross-examined. They will reveal the owners of the companies. It's about for Emirim. We, we no. have talked to Nakarima and decided director not to arrest them. Katibaga to fresh investigations. At a present, Yalagira, Igigi Yalagira, that report. At a Yabaga arrest the following. Said director Yagana, is the part. nakalima tasobola dituyaikayo kontrakitr bagenda giza bujja ani ah, ah, ebyogundi yabyogera ebyo kabushenga yabyogera kabushenga nze mumanyi kenamukubira obutambi ajja kudduka ino what is happening there nti walikye netulyagenda these are fronts bamafiya buli ewali sente gwe bakufuula front kyobola nze nabagamba mugenda bawulya nga banjogeraku nti mirundi tazanya nze nababala temujjakko nekisenge ekyokubiri dazitipe ne bwokolagana nabo bwe bamala okubba sente nga badduka bo tebalabwa you know your entire syndicate and network is, is, is flammating to, to its death the reason is one everyone underestimated Tamari Mirundi and the moment you underestimate him just know your troubles have just started to get it now get somebody who can walk straight to him and say, Mr. Tamarin, so and so and so and so and so and so Be it a friend. But if you play games that you go to the left, you mobilize somebody to work with to tamari because I have to tell you it won't work. Tamari melody never changes. There are several disagreements that come up, but they go. And it's very good that apologizing tells you, yes, it was a mistake. Now I have got the problem, now blah, blah, blah, blah. Now, he has never gotten any apology uh, from the team. That is what I'm telling you. So he can never have kind words and if you really ever express to him, I'm stressing this point for a reason. If you ever express to him that we are giving you so that you can leave us, it is a dead deal. If he has taken the money, forget about it. He will even harass you further. But B, that nun who goes to serve the monks and then realizes that the robe has got off and the thighs are exposed outside. You don't pretend that my thighs are have, are now exposed such I can cover them. Now what you do, you just walk. Huh? Even if they're exposed, walk as if you don't you know. So they keep the whispers to themselves. Hmm. The moment that is done, then you have a deal. So if you go to him, that's a sebo. Oh, ebizosepezizo ezo sente so eh, moment twayonoona said this is zizo eh? the moment you have done that i believe it is okay i believe it is very fine it is the best way to go But the moment you go, asebo, sentezo zizo, na ye tutodamu kufuru mba, ye tutodamu kutuwara Singapore Radio Nebo TV, ye kajituko sasude, toyogera, I'm telling you that will be an insult. That will be an insult to the integrity and the personality of Tamari Meroni. So, my kind request is, uh, where are these people working at this time? I expected them to be retiring. Why should they stress, stretch even beyond the time limit? Can, can, can somebody, you tell the guards to go and tell him to, to, to, to tell them to go. Then you go back where you, after you have delivered, you have made the submission of that, then you, you settle down. As soon as you settle down, rest assured that uh, there's going to be a lot of peace a lot of it. But you have to have very calculated move. Mm And maybe after some time, the person who delivers uh, the money, hmm, you just only tell him that please advise our friend uh, to withdraw the, the spying devices that uh, that are tormenting us. Uh, seriously. I think that can work. I, I don't think that suggestion is, is, is bad at all. Exactly. Uh, it is, uh, uh, I believe it is a very fantastic strategy. And I, have really li liked it. And uh, actually, you're making me understand this man better. Uh, because previously, I did not know exactly what he was. You know, sometimes uh, we have grown and, or our peers are arrogant, ferrous. So now, being arrogant, sometimes we do certain things without uh, knowing that you're, you're stepping on somebody's toes. But now when you bring out that aspect, you know, you, you, you know some of us have a culture uh, that uh, if I'm financially better than you and in my, in my status order, I'm elevated far beyond you, then you, you are supposed to be subservient to me. So normally that is what you, comes our way. But that kind of guide is very important because it is going to lead us uh, uh a, a, a, it is giving me a clearer picture of how to finalize the approach of uh, settling this whole mess. Now the next challenge we are having is with His Excellency. We are losing grip his kind of grip, the soft gloves are getting off and we are getting exposed to his bare knuckles. So I don't know uh, how, how best you can handle such a situation so that we, we can somehow settle down. Huh? Hmm? We can settle for something you already have. bwebamala okuba sente nga bagende wa museveni nga bamwegayirira bo ngaabasonyiwa nti babba 54 billion muyisimba damu yagoba muloni bo basigalawo era muloni yankubira esimu n'atuma omuntu mwanyinaze ngaonkuba nnyo nga fenna tuli bakatuliki nemugamba gwe bali bali banno gweoweza kadaga mbu kadaga yafuna ya information kwerongo wisoblowe nemugamba bali betonze ewa pulezidenti nti 54 billion obwo obuvuka bwazibba mm. naye mbagamba nti hmm, omulala otafiire bamujja mu justice mm. oyinza okujja otafiire mu justice kakati nga yagenda okuleeta political reforms mu parliament minister of justice nomutwala mu east africa era ne mukakiiko omu ne munkwogera kwabwe bagana mirundi ne mavi yakuku bafaanagana mm. nti wanudde omu kubo yali ayogera naye namugamba nabuuza otafiire mirundinzemwagala mirundi yabanyalira nti mavi yakuku nabanyonyera mumiting yabwe ti mavi yakuku yani nti otafiire diobelieve nti otafiire okumusikukulao nebakubula lukutana mu attorney general's chambers nebamutwala muleba nebajja tumwebaze mu act nebamutwala mu agenda ekintu kiduduma kiva mu state house and you have to see it is impact but there is no professor of political science who can tell you nti these are very big eh, eh, eh, eh, gund changes kakati bajja bafuna a gund eh, eh, eh, apwenye scandal Eh, bamukuba emmere bagitaddemu ettaka n'obuwunga musebe n'abagwamukiduduma eh, mandeera nadduka gwe baali bakozeseza bakutte ekikumi kyemmengo mandeera yabawa ekikumi kyebatwala emmengo katikkiro byebamuleseeyo yasirize hmm. makubu hmm. gyayagala bwakatikkiro bajjeeku negundi naye mbaga nti sudeero yagamba nti okufa n'obutanyagwa tayinza kukkiriza kabusenga na makubu yakutuula kukakiikaako temujja kufuna mmere mugenda kufuna bidomola byabakyayina sudiri tomanyi nti bamubba nabawabira ne mukooti hmm. babayo ebyama byenga ate bakolagana naye yagamba tayinza balabako ku kakiiko ako nakababulirawo sudiru mujje ono omusajja addeyo emengo e, e, ne kabusenga adde mu ofiisi ze kakati these things and others you hmm. read in my gundiakatabo kangaako kikutegeeza nti ekintu kiduduma all what you are seeing mm. kiduduma ekiva mu state house mu 7 is making threatening reform, reforms to the mafia mm. the mafia is losing ground nti gwe basigaziza mafia asigaziza nakalima na directo basaidi akulo mm. bebasigadde mboka bebabayamba okutta emisango abaliko owamaanyi ennyo gwe baliko mirundi mm. mirundi ayagala ekintu kimu mirundi sente mwazikuŋŋanyiza newunyiza sentekiwaliwo yaleese miliyoni ebitaanokuwa e, eh, baziretera kuŋŋanya biliyoni kumi muzitwale ewooli omwami gwe mwagambye nti mane izi mane wekanteke this mani tuhimu nazibba oyoyoyo ah, ah, oyo gwemba muzitwali omuvubuka oyo hmm. si bino byagwe busuulwa simanyi kazibwe bashiri simanyi gundi ono abomwini bs simanyi bani waliwo mp gwe balinaye bamwogeddeko nti yayogedde nemirundi tize true mm. yayogedde nange naye ngaayogera birala gundi waliwo omulala tulyagenda nabawulidde mu meeting nga boogera mm. tulyagenda meti mirundi namuwa ne documents ebyo byonna nakubye ku documents kuba namwogerako when i talk about you and bring your defense njitwala kakati <clears throat> ekyo anybody who is the recipient is kadaga yakolaki anti bonna abagobeddwa eh. amannya agasinga obungi be bataddewo bayita muki eh. wakadagaati eh. pulezidenti alonda amanya asatu kakati ngaakubwa principal jaji mm. judiciary te, yali teyagala mwana ono mm. oyo mpya aliyo kati the crisis mr justi katulebe gyayina katulebe yakola ensobi mm. katulebe nabagamba nti mwabalamuzi mukoze ensobi yuwa fighting bagemeire bimuwa bagemeire than bagemeire herself ekintu ekikubya abalamuzi ba uganda ttaka nakwerowooza nti bali aloga nti nti ekoti oda masibi ekoti oda no toyinza kuŋŋamba nazadde balongo omukazi wange azadde balongo mm. tisooka otwaleko omu ngaensonga bwe tuzigobanga akulya eddwaliro akomyewo neddamba ttirawo court order tuyinza ganti respect ye court order impossible kada gatoja mutekako court order zambwa aziganyi eh, kakati ndo ndire tabia ya eh, judiciary tesobola anti aganye echakavumate yachigana natwala gundi natwala parliament musaindai saindai mm. means unless the problem is solved and it should be only the speaker who reconvenes parliament mm. echakavumate bachigana tofu hey eh, kati echono mukati bachiganya ekyoyo simanyi omulamuzi tebakiganye bakalwanga nga bagezeeyo kakati ate eriyo emisango ebiri omusango ogusooka bagenda kweteeka beetaddemu abaka ba palamenti abakubakadaka abaagala obwa sipiika abakazi no bali basatu abaagala obwa sipiika nze mbabuulire bonna maafi yebalimba bwe kyebakoze ti mu buganda mugjemu omukazi mu mulimbo bwa sipiika mu isitaani mugjeyo omukazi mu mulimbo bwa sipiika mm. mu nothern eh, mugjeyo kakati paniki eri mu judiciary ntibo balowooza nti court order is a court order no kadaga abamanyi why you are panicking tikakati ye chief justice eh, gundi etalinga chief justice katulebe muganda munange katulebe manyika katulebe magunda muganda magunda katulebe eh, ate omutoto omuganda munnusu anti banyaruguru anti omunyaruguru si muganda amunyaruguru ah, muganda bava wan bava wan abamaguru aba, aba, wa magumu banyayiguru ba mirundi katulebe ize munyayiguru okimanyire katulebe ayina oluganda nono musajja yali muganda bwe bakolanga negundi ne kasapulaali e, eh, yali agenda kubeera bisopo wembalala nebabumuma nagwa eddalo eh. nga baga nti e, eh, pulezidenti museveni yatagoberera bintu ebyo mm. omunyeigulu talya bwami mukalica yaabwe kyenabagamba erwanda nti gundi yaamba bayingana nga tebanalwejema naamba nti your, your president likes eh, fred rejema so much mm. but Rejima comes from a family of queens he cannot be pray, rule us nakimbulya mwemulaba kalichazi zino mulimu obuntu obulwanya abantu nga omusinga singa asoose okubeera prime minister wa buyindi okuva mwana musanvu yono sayi musinga sayi yeyavuddeko yeyeka tebabalamu bantu president ava mu untachables mu buyindi mukazi yakabeerako the mm. first untachable person okumuwa ekifo ekyamaanyi society is changing temubirowooza biri gundi nti abakikuyu tebayinza kukiriza mujaliwo bafuga takomola abajaliwo basoma nnyo naye ate babadde balina empisa yaabwe nga mukazi wo bwafa olina okuwebaka naye ekiro ekisembayo ngaafudde omulambo kakati abayigirize nebatandika okugula abalalo ebyo nbyaculture is threatening so buli ensi yonna nze ngisoma yonna negiteeka ku ttaka cultural norms and values hmm. kakati judiciary yeyo yadda ku palamenti abalamuzi baagala nayeakyogamba judiciary yadda ku palamenti babaka ba palamenti be batuteyo musanganti kyenkubulira nedda si kyekisoose the judiciary bwosoma magazini yange neyasembyeyo nkubuulira ti why the judiciary is fighting parliament nakawandiika dda naye mbagamba nti ekisooka palamenti manya judiciary unlike parliament abakola semateeka bo tebawa teba balamuzi facilities why they were upcs nebabateekako ne age eritayaringa veryale bali ba upc mm. yes mujjukira omulamuzi gwe bayita emmanuel oteng bamuleetako nakakiiko ngaakakulya mu tanzania mm -hmm. nebamugoba wanuwayi nti yaddiranga lwakasiisi ne mukazi we Mm. nabaleka mukyembaze nagenda ali ekyemisana mm. eh, ekidira gwe okimanyi otenge bamugobakati lwakasizigoni so ca was bitter about the judiciary masika fumobate jif justice nebamuleeta mbwakulya ca nga ebikolobero upc byeyakola ababaka ba dp bonna 17 aba upc bayita mwana opposite emisango gyabwe gyonna tegyawulirwa omusango gwakitaliko gwamala emyaka etaano nga tebaguwulidde tebagusaze emisango gyokka masika geyasala nga chief justice badipi kulozinga nga bebatekayo aba upc mubyerection revulandikifa sempanji owekitaka gaweera hmm. yawangula nebamugjayo kalagala kabaale nawangula nebamugjayo nabagaa nti omusajja bamwitanga nakendo yawangula monda monda nabba obulumwanga namulangirira omusajja wilisoni okwenje yakwata ne munne yamuwangula mungalo ngaakaluka wedde yagenda okulya nga muwanga alangiridde okwenje gundi e, e, eno emubende abumayinja nawangula nadduka ono gundi kiyonga eh, bata omubaka wa dp nebamusuula mu national park empogmatizigando ziri nga mwenda okutobba mwenda decemba aba dp kwekulondaani kiyonga nebamulemesa nadduka baziranga yamutta era bazira yatolokawano nadduka wayi bakiteeka ku mulamuzi misa justice order baleeta abaana ba state attorney mm. baleeta emisango ne bamuvunaana omusango ogwogezaako okolakuti nga bapolisi nga guli bairebwa ne baguteeka ku musango waggulu wa fairo oda namuta nti guli bairebwa guli ogwa madda tiguli bairebwa bwe yamala okusala ebusiya ba state attorney ne bakomawo manya basulitizenebagamba omulamuzi oda nti fe gundi tetukyamulabako bazira yabuze bakomyawo obuvunanyizibwa bwabwe bazira kweza kulosinzi eh, bamuta luvanyuma it was a trick ngaba upc mm. kakati thats why the judiciary did not get favorable judgment from the ca tebagenda mu national coffers abalamuzi baleta proposal twagala milioni 25 buli mwezi twagala nga tuwumudde era tusigalize ne milioni 25 twagala nga tufudde era famiry zaffe zisigale 25 iyi yomujasi akubiddwa landimaini akozeki Mm. kakati bone bagamba katupanishinge parliament jijje ko obuyinza kati ne basala wali munda buze yasoka kusala nti mbaba za weredwa bilioni 13 nti za kisebo nti anti bamugano okwogera Moses ali bamugano okwogera Fasiri bamugano okwogera mm. kutesa bamugano okwogera was it a business trip mm-hmm. Omulamuzi nanda muna asala ogwe kubiri ogwembwa naagamba nti handshake ya president parliament yali nchamu mm. kubadhi argument is you are not teaching anybody law I use my logic. This was a parliamentary, a, a, a presidential appreciation. Ogamba handshake, ya URA. Eh. President bwasiima abantu abawa midaali baali bawadde nalubaale so si sente si sente gwakoledde eggwanga n'omusango gwa tulo bwe bagweterawo mm. ne balinyenyonyi ne bagenda ebungereza why emisango gyamafuta gyonna giwozesebwa bungereza tubawadde sente bagenza ebungereza tiimu eringa yabantu 5 n'afumba kyayi bamaze omusango gwabwe bebezanya ne, ne, ne tulo bagenze bakomyewo sebo pulezidenti awenyeza sente abagambye nti parliament handshake a presidential handshake eva mu state house teva mu uganda revenue authority omulamuzi nagusala amancoolo ba bongera kubonaabona abalamuzi ne basala emisango gyettaka amancoolo koti oda alagidde e, e, e, egundi landiroodi mwenna bagobeko ababbi bonna babatadde pulezident naleetawo embule pulezidenti naleeta nantaba bo nga tebamanyi nti beeyonoona ne badde mulamuzi munaabwe ono omukyala bagemeire ne bamuleeta n'abafuluusa lukutan namuvuma bamukwata ku simu ngaga nti aa ce nakoze nabubi nga banne bamukubira esimu nti aa nadde njagala omwongera omukazi yali agenda kufuuka chief justice newabaawo agamba tayizenda kubufuna tajja kubufuna tajja kubufuna kyali kimusibisiza enaku satu miso yamukwata ngaayoye bwanda tajja kubufuna nebagenda okulayiriza abalamuzi bagemeire tebamuteekamu ngaate bagemeire yafuna 75 mwaba abalamuzi manye yafuna 45 yagwa mbikube badduke babalamuzi abo baddukekakati nze nkubuulira ntiiinatalina jajimenti gyakoze eri bweti challenge zibadde zaguundi nti omulamuzi yayimirawo nga malaga chief justice wekenya naga nti akalumukaddemu talina ligasi kakati ligaseyi ebadde yakuyambako reforms ezabalamuzi nga naye waliabeeeeniial kakati ate nebaleeta principal jaje omupya mm. principal jaje omupya yagala asanyininge nga ye yaliwo nga katuleba agenze ate ekyakatuleba tekiri negosiebo is automatic hey, eh, eh. hey. kakati judiciary ebadde kuba parliament nga bano badduka emisinde nebagenda mu kooti nebabaterayo omulamuzi owekikwangala kozi judgement zaabwe kati oyo omulamuzi yagamba nti parliament ngetaddeko injunction Hmm. bank of uganda basasule wapi eko a e, judge cannot direct that a man without a neck should be hanged by a rope hmm. ate ate alina bulago omuhange nkooti palamenti erina bulago palamenti ewawaabirwa era nalabye emukwano ga katulebe ngaagamba nyinza nabyogera dda katulebe nagamba nti mirundi aleete obujulizi ha mukwano gwange musejulize naga nti gwekimanyi genda yoolabe woofiisi yakatulebe eri bagiti saagendayo kati nabe invited me nogaogera nga bambuulidde mubikwano gyange bambuulira nti bataddemu ebyuma bakwate byoyogera saalinyayo wakatuleebe yayogera nti i want mirundi to come and give me evidence hmm. saalinyayo kakati katuleebe instead of defending corruption head on nakyayibwa abalamuzi ate yabadde abadefending nga bano bakamanda ba local defense nti bakamanda ba local defense mu kifo kyokubeera taabu ate badefending badefending provocation provocation ngaabamaje tebatta bantu bate bali provoked ate nabo balina emundu nabo balina emundu kakati katulebe yagaana okubeera taafu ku balamuzi ye nalowooza nti nedda kadaga ate si bwakolanaye eh, indisciplined gundi eh, abalindisciplined abawaayo ekyabadde mu miitigeyomubanda ne kadaga okimanyi bobiwainenayesijja kukyogera era yamubulidde kataka yamubulidde nti gwojja wano noyo gwoleese hmm. ti nayeyo si akuyambye okusonyiwa akuyambye okusonyiwa mwanye naze mulala yagenze nomuntu yagenze nomuntu ne haji haji eh. hmm. mubanda ne bamusonyiwa tomuzajirako azimakyazi paramenti integrity mm. and protection Ta and independence kadaka is tough is a kim seven he doesn't compromise hapana taki is a indiscipline era yabakiri yakiza majene kayingira nga mu disorder sfc eh kai yesu we yakole emigo na baba ali bazanjira mu yekala kakatola uh, walwo dabo sana yabakiri zate na mana awandikira president ani ale sebano a ah, a ah. obijuka yakiri zati nje nabetonda nabatwalira ebimuli nabakoleraki ti baana bange ah, mwakubiddwamulwajogo yes kuseeke nesalawo nti bansereko bano bani bonna barebomps basekikuba bagobwe nakikiriza bwe yatuuka mu palamenti nabateerawo ekyemba separated the role of a member on the executive of nrm and the speak of parliament mugezi naye ye uh, gundi chief justice ye abadde adefendinga balamuzi maybe on the lower chambers many people who take bribes are not judges no you, you, you did not you, the chief justice did not leave an escape route mm. yaligamenti nze siri ku route nga balamuzi sinze mbali kulutingaali kulutinga balamuzi ye principal jaje era olunaku lumu nalina otafiire oyo nemugaa nti otafiire omesse of justice nemisango gyemugenda okuwoza gyonna kirimu abasiramu abasiramu obagamba ne constitution yaabwe ega nti ensonga temuziswalanga muba amatiya era baba neyenyoka kwoza nerwebogera mu kooti hmm. n'abalamuzi ne bababuulira nti tubabuulire sebo temwalize wano naye okuva limukkiriza ne bajja naye constitution emu mugitunuulire constitution emu yabagaana okutwala ensonga zonna ez'obusiraamu mu kooti muba amatiya kuba tebazitegeera hmm. kakati that's what is happening between the executive and parliament and the judiciary who is going to all win? along judiciary isaza emisango eginyiiza nga buli omu yenna agira bakadagaiza eroya enafuindange nebatabani bange mbabuuza mm. nti when you say everybody is, nobody is above the rag read but why were institutions omitted mwekiri institutions ezimu ziri above the law bank of uganda you can get individuals there the governor but you, you can yes you cannot take on parliament you can deal with individual mps but not parliament as an institution was insulated the presidency was insulated that's why we say tetukwata ku president nga tanava mbuyinzi mm. bwali bulemera bwafiirako naye the issue is presidency tewawabirwa mm. ekitegeeza the proper place would be nobody is above the law except someinstitutions hmm. ekyo kyekituufu eh. eh. kakati thats the crisisngaogivaako era ani agenda okuwangula ah, ah. judiciary parliamentyabawanguddeyawangudde mwayombera milliyoni makumi abiri tebatwala hmm. bajja kutwala n'ekikumi bagenda bawa ataano anti parliament toyinza hmm. gyepankako nabagamba nti waliwo ebintu byotasobola nga biri mayina nobitunda nti biri mayina mukube empaka ne hausigala ni asooka okukomba kunva mpakana au sigara yeah. kube mpakana au sigara nayasoka kumba kumba au sigara kwa yafumbe yes. ya ni mu mupate mu family swaki cha mwana mm. Mm-hmm. do you consider a toilet can anybody singo kube mpakana toilet ne kugoba olagawo toilet ne go eh singo kube mpakana toilet mm. who defeats the other anti negyolaga olaga mu toyireti kati zonaka zikola association yatuvuma tulabe gyonolaga munsiko nojamu amasutiko nodda munsiko ekitegeeza toyireti ewangula olutalo naawe eh. eh. necessity nekugamba nti coffin tekuba mpaka nakabuli mm. which one is adjusted nti omulambo gulemye kuba kabuli nfunda ecoffini cannot defeat a grave kakati as you rubbished kadaga mm. as you criticize kadaga the, zino sente za imf zemuleta ani agendo za provinga era nabadde nonya sudiro sendamulaba hmm. obalajiva hmm. this is the time mm. when the banker issue should be revised revivedpaament yabaleka mu bbanga paalament yagamba nti the law katuntu yagamba nti problem ya bank of uganda is the law mm. nebo munaatekayo bagavana abalala nakiri the law bagisiba amend the law mm. naye omukazi yasuula bank aderibaletire the banks were deliberated killed by this bugulu woman deliberate nga bazisokola nezigwa banka this is when sudiru should come up kuba ye ate ffe bebagesolya bemmengo bebagisokola bagiranga banka nebazisokolaiyeddewoyedbje eh, bagenda okubba we need strong banks today mm. sort of the issue of these banks government should borrow money the, the borrowed money must include kwata banka yabakiga Mm. nze yaama banka yaffe twagizimbira ku sente zabakazi abobumonde nebagigala nebagidda deliberatire mm. you found out that these banks were deliberate killed to share their asset so the money we are borrowing we need this mm. money not not eyo eh, bundi development bank bagibiddemu emirundi emeka bwebabbabwe bakolako omanye nti bagikolako ne assets zayo ne bazitunda ne bateekawo an organization ye bakiyitangani she helped me to buy enyumba ekyabeeranga wano nga kugundi kyekyakuyambanaweyobank ekikampuni ekyo nga bakitaddewo tusero asset ezaki eza udb olwo bagiggalawo ate mugikomyewo